Roma et provinciae. Ubi Roma est? Roma in peninsula italica est. Peninsula italica in Europa est. Hispania provincia romana erat. Gallia provincia Romana quoque erat. Roma multas vias habebat. Viam Flaminiam, viam Apiam, viam Augustam. Via Augusta nostra erat. Lingua Latina in Italia, Hispania, Gallia, Lusitania, erat. Nostra cultura latina est et nostra lingua romanica quoque est.